Wij hebben kippen en we verkopen onze eieren. Maar we kopen zelf nooit eieren, dus eierdozen hebben we eigenlijk niet. Ik heb een oproepje geplaatst op het buurtplatform. En ik kreeg verschillende aanbiedingen van mensen die zeiden... ik wil wel eierdozen voor jou gaan sparen. In onze wijken en buurten is heel veel te doen, veel initiatieven. Er wonen heel veel mensen met heel veel kennis en talenten. En als mijnbuurtje.nl willen wij dat mensen elkaar makkelijker kunnen vinden. Je kunt het zien als een online dorpsplein. Daar kunnen buurtbewoners van alles neerzetten, zoals marktplaatsartikelen, nieuwsberichten, foto's, video's over leuke dingen in de buurt. Als buurtverbinder breng ik mensen met elkaar in contact, online en in het dorp zelf. ik vind het leuk om dingen eh, op te schrijven over Oosterhuizen van vroeger. er zijn mensen die het heel mooi vinden, die, die het heel beeldend voor zich zagen van eh, hoe allerlei dingen uh, gebeurden. Wij zijn nieuw hier in de buurt en door de website weten we wat er allemaal te doen is en voelde ik ook me ook meteen thuis. Inmiddels maken al meer dan 40 gemeentes in Nederland gebruik van onze aanpak. Er zijn zoveel mooie voorbeelden van allerlei ontmoetingen en dingen die er niet gebeurd zouden zijn als mensen elkaar niet gevonden hadden. Deze hele stapel dat zijn eierdozen die ik allemaal eh, van de buurt heb gekregen. Dankzij het buurtplatform komen we eigenlijk nooit tekort aan eierdozen.